di ànd ak yéen di sant yàlla sunu boroom jël nuyoo bu ànd ak ziyaar jëme ko ci le xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour loolu la yàlla dogal tey waaw mooy le xalif général des Tidianes bu ñu fàtte nag nee woon na man am naa place ba pare ñun ko luy sa place mu ni booy doon taalibe Cheikh Seydil Hadji Malick waaw kon nu nuyu ko ziar ko ndokkeel ko ñaanal ko yàlla projet yi am yépp ci kanamam yal na sotti mu jiite ko nu ànd koog moom ma ñëw nag pour indi leeral ndax photo yi dañ koo jël dugal ko ci réseaux sociaux yi mu nekk ci biir internet bi ak yenn panel yi nga xam ni ajuwuñu ci ahmadiya ñuy wax ni boole kook ay audio di dëggal wax bi nga xam ni moom lañu wax ci sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour keroog guddi gàmmu may wax ni kuy wax moom te li ngay wax du nekk dëgg mukk da ngay wax rek waaye ma leeral nag te dimbali ñiy wax lu dul dëgg di leen wax ni photo bi mi ngi am vendredi 22 mars 2019 boori 17 heures 30 ca Kër Muur ca Mauritanie photo bi ci kaw mooy bi sëriñ bi yeggee di wàcc photo bi ci suuf mooy bi sëriñ bi di dem sëriñ Babacar Mansour Moo nekk nii sol baxa bi, man ma taxaw nii ci wetam. Ñaar ñii sëgg, mooy ki téye loxo bi ak ki sëgg, seen baay la sëriñ bi demoon di jaale ji kër muur. Waaw, seen baay la sëriñ bi demoon di jaale ji kër muur. seen baay njabootu sëriñ bi la doomu baayi sëriñ bi la lépp sëriñ bi la di imaam saaliw sàll kon photo bii ñu jël ni mooy bi muy dem Palmarin c'est pas vrai du dëgg photo bi kër muur la xewe waaw kër muur la xewe ñaar ñii la seen seen baay moom la sëriñ bi demoon di jaale ji ndax seen baay lépp sëriñ bi la waaw mbokk yi xanaa kuy doxi lu toll lu rëy li ñu wax ni moom la doon doxi xanaa du ànd ak man man taalibeem laa di déedéet du ànd ak man te man rek maa ko rax ñi mu àndal ay doomam lañu Pape Youssoufa doomam la kon damay wax pour leeral di ñaan nag panel yépp nañu jël message bi ak photo yi ak vocal bi ci ànd ñu tasaare ko mu tasaaroo ndax wax dafa am waaye tontu tamit dafa am tontu bi nag du tontu fayu déedéet du fayu de waaye tontu leeral la kon ma bëgg a wax rek ni ñi wax ni gis ngeen sëriñ bi nii ci gaal gi muy jéggi pour dem Palmarin dañoo juum ndax ku dul wax dëgg moom da ngay jàpp ni loo composé ba foog ni noonu la boo ko defee xelu nit ñi danañ ko mën a nangu waaye bii moom xanaa beneen waaye bii moom vendredi le 22 mars 2019 la am boori 17 heures 30 ñuy jéggi dex gi pour dem Mauritanie kër muur pour dem jaale ji imaam saayu sàll mooy bàyyi ñoom Habib Sall mooy bàyyi ñoom Abdoulaye Sall mooy bàyyi ñoom Moustapha Sall ak njaboot gi yépp damay bañ a lim doomam yi waaye bu ma tuddee ñooñu rek ñépp mën a dugg incha allah nuy ñaan borom bi yàlla yàlla na yàlla dolli sutura yi yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla def tey sir nasiir ñu ngi gërëm ñépp ñu ngi sant ñépp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu